Hasta hace poco, los medios de comunicación eran nuestro único enlace con lo que pasaba en el mundo. Las noticias eran entonces un producto acabado, cerrado y con fecha de caducidad. Si leías algo que sabías que era incorrecto o disponías de más información sobre el tema, lo único que podías hacer era escribir una carta al director. Pero con Internet, los canales de información se multiplicaron así como las vías para interactuar. Pese a todo, podías comentar y difundir las noticias, pero no cambiarlas. Por ese motivo nace fixmedia.org, porque es imposible que entre miles de lectores no haya nadie capaz de mejorar una noticia creada por una sola persona. Por eso rompemos el cerrojo de las noticias y las abrimos para que entre todos las corrijamos y ampliemos, lo quieran los medios o no. ¿Cómo? A través de nuestras dos herramientas. 1. Bookmarklet, un sencillo botón que arrastras a tu navegador. Con él podrás corregir y ampliar la noticia desde el mismo sitio en el que la estás leyendo y compartir tu reporte. 2. Fixmedia.org donde todos podemos ver las noticias arregladas y debatir los cambios públicamente de forma rápida y sencilla. Tu participación te hará escalar posiciones en la que va a ser la mayor comunidad de editores periodísticos del mundo. Coge ya tu llave inglesa, hay muchas noticias que reparar. ¿Te gusta esta idea? Ayúdanos a hacerla realidad a través de goteo.org.